nokucatshana bacula nobaba umanana bamanana ngingikhonze kakhulu njengoba nje bengisho ngithi abaculi bakwazulu bonke siyabathanda angithi bamanana ungena i-church yezayona ngiyibhishophu mina-ke lapho so ukuthule ebandleni sorry ngingaphaphisa inyoni ngizama ukushumayeza ubaba usothole mhlawumbe ngakwazi ukuya enkozweni apho esengiyotshela abantu ukuthi ngiphethe nenkabi zikhona <laughs> baba sothole cela ukunikeza ithuba yebo nisekhona usemnandi usemnandi ake nithi nje delicious delicious delicious delicious halala makhawa nentaba halala bakithi ngabe nginomona ayi umphathi ohlelo ayi uyayenza into yakhe yabona umona awufuneki umona ngicela simshayele ekhulu inhlombe uthi ukhuluma 14 languages umzwile hayi cha ngeke ngimphikise ngizwile okunye ngibe ngisamuza ukuthi uthini uphiwe mntaka baba uyezwa bafowethu okwami ngizokwenzela nodadewethu ngicela ukunikhuthaza ukuthi ukuthi namhlanje wonke umuntu oqokiwe kulama award kusho ukuthi uphumelele ukuqokwa nje kukodwa kusho ukuthi uphumelele angithi ngoba kusuke kuthathwe kubantu abaningi kakhulu mhlambe emculweni wegospel mhlambe emculweni kamaskandi imculo ihlukahlukene wakhethwa wase ungena kulolohla mhlambe no5 or no10 noma no2 noma no3 mawukhethiwe nje lapho kusho ukuthi uphumelele uwinile angithi kushuthi njengamanje ngesikhala nje sithi wonke umuntu oqokiwe wakhethwa sithi halala simshayelele ihlombe bese kuthi-ke mase kufika kulona-ke okuzoba uyena yena onqobile noma wathola i-awadi yena kusho ukuthi usuke sewine kawu-two angithi ngoba ufike waqokwa usephinde futhi uyawina angithi nawe ungawinanga kusho ukuthi uwinile ngoba uqokiwe angithi ngenzela ukuthi uma ngabe sekufika la sekubizwa imiphumela mphathi wohlelo umuntu angaphatheki kabi sihlale esiqoka niyazi kumasathi kumantshontsho kumasama nathi siyawina ngelinye ilanga ngelinye ilanga futhi asiwina ngithi kodwa ngokuqokwa nje kukodwa kusuke kuchaza ukuthi uyasebenza ngithi yilokho engithi baculi bami angilungise kuqala iy'nhliziyo zenu ukuthi lo phumelele simahalalisele eh ukuthi nawe ngelinye ilanga kuzoba wuwe ozowina akusho ukuthi owina namhlanje uyohlala ewina ngokuzayo futhi ngoba amaqhawe nentaba awards siyawafisela ukuthi akhule abe makhulu kakhulu ngelinye ilanga kuzowina wena ngithi Fanele sithandaze lama award siwawe sicaba sithandaze uNkulunkulu ukuthi abe makhulu kakhulu uthola ukuthi ngelinye ilanga amasila emphathi ohlelo kuyabroadcastwa siyavela lapha na iTV e ukuthi namhlanje amaqhawa nentaba bani amaqhawa nentaba bani khona into engiyithanda umphathi wohlelo ayikho into eqalayo ivele benkulu ngisho ibuilding enkulu iCarlton Center endukuna wonke nayo yaqala incane yakhula yaze yafika yabaphezulu angithi nathi emculweni masingena kunabantu abasuke bethi hayi ayi ngeke aphumelele lo ngeke acule kahle lo bagxeke bacriticize ngendlela yonke kwasha kwacima kodwa uNkulunkulu nabakini uyena osukazi ukuthi ukuhleleleni mayise kubona ngeilanga uvela ko-TV ukhuluma emsakazweni usuwinile uyaqala umthakathi aphatheke kabi ngoba umuntu akusiyena wakho ngeke umbambe njengephepha uyomfaka dustbin ngoba umuntu onguNkulunkulu so ngithi ke umlayezo wami namhlanje asihalalisele abazowina nabaqokiwe eh ukuthi basebenzile wonke umuntu uzuza ngokusebenza kwakhe njengoba ngeke ngachaza ukuthi uhlala phansi ubhala ingoma ucule uhlale wedwa uziphi isikhathi isikhathi sabangani singabibikho kube khona isikhathi sokuthi uyakhompoza uyabhala uyacula wenze into ephapheme nenhle njengoba kade ngibona nje wonke ama-artist akade ephefoma la cela siwashayeleni ihlobo yazi ukuthi akulula ukuma phambi kwabantu ngisafika nami kule industry ngangithi uma ngiphefome ngathi ngabheka phansi kanje ngisaba abantu ukuthi abantu basuke bekubheke bonke kanti ithi indaba kufuneka ulingise amanzi mayebila eshisa umlilo umbonela isixubho ukuthi ubenzani la ulengisa amanzi mayebila ukuthi khona lento ekushisayo ukuthi amanzi afuna ukuphuma injalo ke lento funeke mawusebenza emculweni kube kanjalo bakithi siyabonga ukuthi uNkulunkulu usiphile usuku lanamhlanje okwami kuniyalo ukuthi bekezelani nibe nothando eh nibe niziphi isikhathi sokuthi umculo into yokujabulisa abantu umculo akusiyona into yokulwa ngizosho njengoba lento isiyimbi lengakithi okunye usuyokuza ukuthi ayakusemnandi manje akusewona ama jokes lawa mphathi ohlelo uyakuzwa okunye ukuthi ayi sekuyalumela sisho njalo ngesizulu amagama alumelayo amagama abhlungu so nani ngiyathanda ukuthi nithathe lokho okuhle nikubonayo okubi nikuyeka ngithi nithatha kunjani okuhle okubi nikwenze njani nikuyeke ngoba njengoba sesikule age esikuyona sikhulile kufuneka sifundise ukuthi mangabe siyiphambi kweni simtshele ukuthi thathane okuhle niye kokubi ngeke kube kuhle konke ngeke kube kubi konke kodwa kufanele simfundise ukuthi ngoba umunye uzothe esuka mhlambe emculweni kamaskandi ngoba asemaningi ama-artist ezimi kamaskandi asukelane nomunye athi hayi kwakhona siduma awuthi ngimthuke kanti leyo nto ayikho right umuntu uney'hlobo zakhe umuntu nomndeni wakhe umuntu unani nani akufanele umuntu umthuke wena bhala ingoma emnandi ezothandwa abantu angithi yilokho-ke bakithi ukuthi namhlanje usuku olukhulu lokuthi sibongele abafowethu abaqokiwe nabazowina ukusebenza kwabo ukuthi umculo wabo uyakhula uyaphambili ngelinye ilanga uzosebenza emazweni eh uyosebenza phesheya kuphi kuphi ufike nekwazulu Natal ngenxa yegama lakho olisebenzele hayi into osuke uyiphiwe ngoba umuntu bayiwinile hayi ukuthi usuke nikwe ngoba khona into mhlambe ehambe phansi kwetafula kepha usuke deserve ukuthi makuhlela amajaji noma ngamavoti kubonakalile ukuthi okumfana ekuthawini ilona angithi ngiyabonga ngiyanithanda nizwe nibahle nizwe nibahle nizwe yebo kusemnandi jeki kusemnandi jeki kusemnandi jeki uyabona nami khona igama elilodwa sengilifundile uyezwa mzulu wakithi edandi eh bathi jeki <laughs> bafowethu nami ngiyojabula ngelinye ilanga ukunyathela kuleli azwe lasezimbi ngiyoshaya ingoma ngiyojabula nani ngiyojabula nani kuyoba into enhle kakhulu kuyongijabulisa kakhulu ukuthi unkulunkulu akangibeke nje unyawo lami luyonyathela ezimi ngiyoshaya ingoma nje kube mnandi akithi ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anibusise phambili ngamakhawa nendaba phambili khula makhawa nendaba awathi khula khula makhawa nendaba awathi khula hola samnandi hola sorry sorry yazi ikhona into eyenzakele i think kulast week baba usothole bengihamba bekunomngcwabo besingcwabo omunye ugogo abantu bebethu bethakathangazi noma iqiniso noma amanga bese ukuthi nje omunye emndenini uyasukuma ukhulumela umndeni mase kasukuma abantu bathe sekahambe logogo saphumula uthakatho um, um, um, umzukulu bese yakhuluma ethe ugogo sekahambile sesishile bafethu kodwa kuningi esifundile kuye <laughs> nami ngikholwa ukuthi nje ngelinye ilanga ngizofika kwaZulu bese ngiphathela umsebenzi ocisha ufana kanje eh ngoba ikhono likhona ngingumafrika mina ngiyazikhuluma nje zonke iy'ndimi zase ah. ma ungifica ngisemba lawe ilikambani ochichewa nilibhe mavuto nizakamba baliko bakamba chacha kwatu apa mulikuti kanti ngeke udla amahlanga nami uma ngifike emaputo ngiyofike ngithi mondiyapha Eh, <laughs> ngiyofike ngithi mondiyapha tutube komishtan stabo masile ubo ebafethu siyambongela ubaba usothole uthe kimi ngilitshela ukuthi besuka lapho uhamba lami olundi emahlabathini tani ngishayela izandla kanti umbusise baba usothole ngihamba naye siyolundi emahlabathini mshayelele ihlombe naša, moja I Okay. uyawazi ukuthi kulabanye abantu engibathandayo abantu bakithi emathebeleleni abathi xa kusenza into ethi sizake sibone ukuthi kuzafika ngaphi kule mali elisetshenziswa ngabantu emathebeleni engelenyanyayo engabona into sibe liphutha ethi ngavela ngabona uzakunyamthakathi siyahamba no problem anothi hapo ah, bhede nangakamthokozanlanga eh, omnye ekuseni ngengakhomba ngathi balamanga kuthiwa ah, nawe kuthiwa la ukhona usejimini eh bebefuna ukubiza abantu mkhwini yinja yinja yalitshela ishit uthi abantu bangazi ngingumzulu liyaphaphisa inyoni ne right siyabonga bafowethu siyaqhubekela phambili ngizabiza iline up kanje kathesi sizabe i-jb stars after jb stars kuyabuya ugugu after ugugu um aba bantu after ugugu sengibiza the last eh, omnye olandelayo hey bantu hey bantu program yazi yangikhulela um demand by public demand is back uthokoza langa uyathanda nje ukuba seduze nobishop so animyeke ibhayibhile lithi bayekeleni bonke baze enkosini ne Okay, it's okay. Um, let me take the mic. angeke ngisalifinyelela ngizothi litshonile kuthiwa litshonile ilanga um eh, maswera se yebo <laughs> siyabonga laphana dubela imthende um kuthiwa khona andidlulise umlayezo ngisacela umkhululi chimoyo khulula ithimoyo ngicela wehle phezulu uze phansi khulula ithimoyo eh babulanga ngilapha ngingunokuhle makhwela intaba from amaqhawane entaba FM eh kukhona ke okusokuzokwenzeka ukusukela manje ngalesi sikhathi ukuthi yikuyini kuhamba njani uzakhuluma umkhololo kodwa ke ngicela umuntu onamanzi asondele eduzane bakithi mhlambe mina ngizoquleka manje ngizwa le ndaba sanibonani njani bakithi hloniphe abantu abalana umfowethu obethi eh ngihloniphe obabulanga eh ngokuzala ngomvundlane echolodo eh kulento kulento eyi-1 abantu becholotsha abayiyalayo lapho abahamba khona yikuba izehluleki sihlala siya phambili noba kuzima njalo eh, we just discovered ukuthi ubaba kathokozani ngawomvundlane siyabona eh nomfowethu lana ngaphezulu umntaka mamdala u uHonta umsunukule imbongolwane uzwe ubaba ulanga ekhala lana ngokuthi ufuna ukuba seZimbabwe so ubhuti secommit ukuthi iproject eh thokozani langa yonke enzakalayo eZimbabwe uzoyibhadala yena betsholotsho hambo ayakhe eplam so abantu betsholotsho bahlala beya phambili so kunjani uthokozani kuzohamba ezimbabwe noma kusasa noba nini ezinongene esefakile ilanga ukuthi ufuna uhamba nini ngesapoti yenu engethemba ukuthi sonke masilana masisuka lana whatever iprojekthi thokozani zimbabwe project thokozani eyenzakala esouth africa siyabe siyisapota angithi singama-afrika sonke so nawe nguthokozane nami nguthokozane sikhuluma into efanayo sonke siyezwana akunanto enzima asisapotaneni sonke siye phambili usekaqalile ubhuti wolta umbongolwane asisapoteni bobabili iprojekthi yephambili siyabona bantu bakithi okusho ukuthi uba uthokozani langa sisoba naye-ke kwelakithi soba naye kwelikamzilikazi eh bayithokozani langa waze wayafikela upani okay kancane ekhwarayi siyabonga bakithi ubabulanga ufikile wazoba nathi esintwini sakithi uma kufika isethekeli asihambi nje silengisa izandla kumele kukhona esimtshengisa ngakho okuthiwa ngolimi lwemzini i-recognition or i-resuscitation i-restoration of the dignity just to say this siya-acknowledge-a ukuthi kuba khona kwakho baba kukhulu ngoba nesingisi phela ngiyasazi uba sengihambile nesikolelo hayi ngiyakuzwa baba niyasizwa makwelekwe isingisi ebhuti wami ngicela uhande over ngicela ukuthi ngibale ngicela ukuthi ngifunde certificate of appreciation proudly presented to thokozanelanga for continued supporting in recognition and excellence in the field of mentioned above in the period under review continue support ukuqhubeka uxhasa babulanga nayi indondo nayi certificate oyinikezwe ngabantu abantu fika emcimbini umphathi wohlelo ukhuluma zonke iy'ndimi babuthokozana uyaqokwa sekahamba ezimbabwe eyi ubusisiwe babulanga sure halala somnandi halala sawi nabafana sawi sawina bafana sawi sawina bafana sawi sawina samnandi sawi sawina bafana sawi sawina samnandi sawi sawina zimu sawi sawina bafana sawi ola samnandi ola delicious rosamnandi delicious yazi ukujabula ngesinye isikhathi kukufikisela iy'nyembezi ngizonitshela into eyiqiniso inyanga mayidumile yelapha abantu ngokujwayelekile ayibalapho omakhelwane ngoba omakhelwane basuke bethi hayi akanamuthi lo muntu kodwa bezibona iy'moto ama-number plate eqhamuke endaweni ezahlukene labantu bengena bephuma kulo musi bezothola usizo ngiyathandwa nami ekhaya kodwa uthando engilithole namhlanje ekuhambeni kini luyangijulisa kakhulu ngoba hleze olomakhelwane ngeke lilingane nolwenu olwenu uthando lukhulu kakhulu ngithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise igama elithi ngiyabonga linama alphabet nje cisha wafikile naseshumini kodwa igama elisho okukhulu kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu anibusise uqhubeke njalo lo mcimbi wamaqhawe nendaba ngiyabonga yebo baba uthokozani la ngokuya kwelika mthaleni kwelikamaphungane umagela kwelikahlungane ombelebeli wadlule manxulumene uthele kwabafazi bakanomgabhi betebula behlezi emlovini bethi ushaka kubusa kakuba yinkosi athi khona ezakunethezela thina siphuma kwelikamzilikazi kamatshobane umangethekalanga umkhatsha kosibangele okhatsha ezinezanya ezitsha zenyanga kutani kudemsemakalikali othi nyakanyamtsha uyawutsha ngemitsha inkomo zavula inqaba ngezimpoto ngoba zavula iingome zahamba ibhideli imnyama ngomlomo elithetha ngenyembezi zamadoda utshintshinji kananda loo ndaba ilanga elaphuma endleba endlovu amakhweza abikelana bayethe hayi wena wendlovu ngiyakwazulu ezimbabwe thiwa wena wemnankagwa kati mukutwala lezo eh? sho eh, ni right okay siyaqhubekela phambili ngomcimbi wethu kade siyabiza i-jb stars after jb stars sesiyabiza ugugu ngicela nibashayele tandla dijeke lapho likwenza i-house arrest abantu dj udj ungami hayi lingenzi njalo abantwana but thinga khaya sasikida sitshaukwelo xa usirias nje abantu betsholotsho phela wabona umntu ahambe esitradini ahambe ehlabela ingoma egoke ikepesini one. Two, liyamalala ndawonye uma lobola luphakathi ayisingile sorry sorry sorry bakithi yonke into enhle kulesiqalo iphinde ibe lesiphetho ukuthi ekuhle kwanti kuba mnandi kodwa uthi sengihamba kanti kuba munye ake ngizixolisele ngebale lithi sometimes thina ngiyathanda ukudlala abanye abangazi cela ukuthi nxa ekhona ongaphatheka ngomunye ukhulumile ngicela ungixolele angithunywa ukuzoqala umuntu ukuthi mina ngithanda nje amahlaya owamajosi ukuthi ngidlalele abantu so ngicela ukuthi nxa ungaphathekanga xola mntakababa ube liphutha ake ngidlulele phambili ngithi mina njengoba ngitshiye ngathi sizabe senza amanqampunqampu sijiyelana elami ithuba sengifike komlindi uyagcina sokumele ngihambe sengizabiza-ke ozalandela umphathi wohlelo aqhubeka ayithathe lapho engiyitshiye khona iziziye valo mhlawumbe nxa kungaba lelinye ithuba ngicela bakithi indlebe obuya ngemva kwami umkhulu kulami ngokuzalwa umkhulu kulami ngokutshaya inkondlo umkhulu kulami ngokuba ngu-mc nginjenje ngiligabazi ngafunda kuye so lapha sokubuya-ke omkhulu kulami mina bengisovuthisa inkundla ngizamnikeza-ke leli thuba ngicela bakithi lingivumele ngihambe bakithi kathesi osezaphatha umcimbi kathesi kuzangena ukuthanda abantu uthanda abantu ephuma u-obed kasaye kuphenduka ezoba ngu-mc songena udr gasolo mina somele ngitshaye utshani ngidla amathambo engqondo ngiye lapho engiloja khona isikhathi sekhona ukuze ngingaphi notice ngoba ngingumuntu emzini elakusasa liphuma kumele ngiphuthume ngiye khona le-republic of mnankapa siyebulalana lodulo kuswelakala kwamagesi lokuhamba kwamanzi lo mjombo le ndlala konke yikho esakuthandayo nkosi yomusa ilenze lokuhle kodwa ngimthanda from my heart uthi ngingakhala ngoba ngizwa ngilesi sungu sengilichiya kodwa obuyayo ukhulu azomnikeza khona bengicabanga ukuthi nxa umuntu angahamba abantu bazaphosela amathuranda akunzima ngizamile ngalihlekisa ngaphuma amajosi ngaqala abantu ngikhulume ngaze ngathumayela hayi kwehlula hawu mama masibandi wafayo kakhulu ngiyalithanda lonke athe sikuzabe ngithanda abantu esuka dr gasolo seyitshintshele eduze njengegiyalevovo okathe sibakithi ithini ithi kancane chambu siyobonana ophezulu uma evuma lisale kuhle sanibonani sanibonani nonke